Monteloro località situata tra le colline pontassievesi, trae il proprio nome dal latino Mons Laurus, ossia Monte dell'Alloro. La chiesa del paese, intitolata San Giovanni Battista, ha chiare origini romaniche. Le prime notizie al riguardo compaiono circa 900 anni fa, quando questa era di proprietà dei vescovi di Fiesole. Nonostante le modifiche avvenute nel corso del 1600, Grazie a recenti ristrutturazioni, la chiesa conserva buona parte delle sue forme originarie ed una campana del 1259 proveniente dalla chiesa di Ognissanti di Firenze. La Pieve rientrava all'interno del complesso del castello di Monteloro, probabile residenza estiva dei vescovi fiesolani. I resti delle mura svettano tutt'oggi sulla collinetta adiacente alla chiesa.